macam mana hampa nak tarik orang yang pernah tengok video hampa untuk tengok balik page hampa. Ha. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Tara, okay, hari ini aku ada kat rumah. Dah balik rumah aku setelah panjang PKP aku duduk rumah mentua aku so hari ni background dah lain sikit rasa tak ada background gambar anak aku tak gambar ah, family aku tak ada tapi tak ada, tak ada space <laughs> Okay. so hari ni aku nak share saya aku baru tahu sebelum ni aku duduk buat S untuk orang aku nampak lah function tu aku tak tahu macam mana nak cari function tu tu time aku do godek godek godek ads manager aku terjumpa function ni function ni amat bagus kalau hampa jenis upload video dalam page apa kalau jenis upload gambar saja tak tak sesuai sangat kot untuk tutorial kali ni so kali ni tutorial kali ni aku nak share macam mana hampa nak tarik orang yang pernah tengok video hampa untuk tengok balik page hampa Ah. Semoga video ini bermanfaat kepada siapa yang baru. Aku Yasi Ambron, aku akan banyak belajar pasal Facebook Ads dan YouTube. Okay, eh, jom masuk dalam Ads Manager. Okay, ini yang aku buat post engagement guna video post engagement. Aku tak puas hati dengan result dia. Macam aduh, apa-apa. Teruai eh sangat. Tapi tak apa, kita try. <laughs> So, kita dive in. Cik, dive in tu. Kita selam. Untuk yang video yang aku cakap tu, aku main kolom ni aku check sesuatu so hampa tekan kat video engagement sebab aku punya ads ni adalah video yang 15 second punya video tu so aku dapati oh mendapati bahawa video aku ni untuk hari yang aku buat ads tadi okay, aku ambil yesterday aku buat satu hari yesterday mau spend RM5 okay nampak ni ada video play at 25 50 75, 65 dan 140 Maksudnya video aku ni Ada orang tengok 25% 25 pada video tu Dia skip, dia, dia exit, dia tengok sikit 50 dan seterusnya So ada total tengok 300 orang tengok 100 orang tengok 120, 195 orang So means banyaklah juga orang tengok video aku ni Yang tengok sampai habis tetapi eh, ada syarat dia. Nak bagi orang tengok sampai habis, hampa kena buat video pendek gila. Video ni aku buat 15 second saja sebab aku nak masuk dalam in-stream ads. Maksudnya dia nak selit dalam video-video orang lain. Maksudnya bila aku buat iklan post engagement, aku akan selit ke video-video orang lain. So, cadangan aku kalau hampa nak buat ads lepas ni, hampa buat satu ayat copywriting yang simple yang pendek macam aku buat kat atas ni Dah menang atas ni 15 second je Tapi Benda tu um Bagi manfaat Dan orang tengok Orang akan klik ha. Itu 15 second saja bubat So bayangkan 95 orang Tengok video ni sampai habis So macam mana aku nak target balik orang-orang ni ha, Ni aku pun baru tahu kat Function-function dia So apa Tengok sampai habis tau Okay so Kita masuk ke Ads manager atas ni Tu ambil audience. Aku dah buat dah tadi. Okay, people who ni. Okay, so aku create baru. Dah tunjuk. Tunjuk lah kita, kita sama-sama buat. <sniffs> Custom Adem Audience. Sorry lah, Alsa masih masih menebal. So, hampa ambil video. Choose content. People who view at least 3 second. View 10 second. Ha, patut ada semua-semua ni lah aku hanya ambil 25 ni saja. Aku choose video lebih banyak Okey. Okay. Ambil video yang paling banyak view, paling banyak ni 3 second view ni hangpa tengoklah. Hangpa punya ni. So aku cara mudah buat ABS. Ah ni, Facebook ad templates ni aku upload sendiri. Apa nampak? 3000 tinggi lah untuk antara video-video lain so aku pilih video ni dan confirm aku ambil orang yang pernah engage atau pernah lihat atau pernah like atau komen atau share video ni dia akan dapat lagi iklan aku akan datang so aku buat lah audio name la la la la bah. aku dah buat dah ni people who view ni aku dah buat dah tadi tapi sebab saya dah sikit je 2000 sebab aku bayangkan baru 3000 orang je tengok video tu so dia anggaran dalam 2000 orang je lah akan nampak so tak berbaloi sangat tapi nak tunjuk juga macam mana kalau hampa yang berjuta-juta aku tahu banyak aku punya ni dah berjuta-juta aku je 3000 kan sikit saja yalah budget tak banyak weh nampaknya ok Okay. main it ya. panas ni eh, tak boleh lipas bising lah so katakanlah aku buat satu ad in post engagement ni cerita kalau video hang tu dah lebih pada tadi aku seribu so tak balik sangat kalau dua ribu orang populate tu so hang at least banyak gila so aku ambil audience aku, aku boleh pilih people who view Aku ni dua ribu je so tak berbaloi sangat so oh, kalau hampa dah ratus ribu memang cok so itu saja daripada aku walaupun ads kita buat guna phone tu macam tak berjalan lancar tapi aku dapat ilmu baru dan hampa pun dapat benda baru betul tak so apa kata hampa try buat ni siapa yang jenis buat video cuba buat balik cuba buat ads guna post engagement dia sebab insyaAllah dia murah lah so hampa kumpul dulu viewer yang 25% tu berkumpul ilu viewer tu sebab kalau ambil 3 saat orang macam tak tengok 25 ataupun 50 50% tadi tu apa ambil yang tu tengok kalau boleh dapat lebih dalam 100,000 110,000 orang berguna tu so tenang hampa dah tak payah target susah-susah payah nak cari uh, interest link hampa buka kata kalau, kalau dah boleh guna ni Intros ni dah tak tak abaikan dah tak payah tak payah tak isi dah sebab hang dah ada orang yang pernah tengok video hang. Semoga video ini bermanfaat kepada siapa yang jangan lupa like, komen dan share. Subscribe. Ya yes, bro. Kita jumpa di video kedatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.